बॉलीवुड की फिल्म आर्टिकल 15 इन दोनों चर्चा का विषय बनी हुई है इस फिल्म ने खासी लोकप्रियता अर्जित की है उन्नाव दुष्कर्म कांड पर चर्चित इस फिल्म ने कई संदेश एक साथ दिए हैं इस फिल्म की कई मायनों में चर्चा की जा रही है सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित माखी के चर्चित दुष्कर्म मामले में एक और नया मोड़ सामने आया पीड़िता की कार रविवार को रायबरेली में एक ट्रक से टकरा गई हादसे में पीड़िता की चाची की मौत मौके पर ही हो गई पीड़िता समेत अन्य तीन लोग जख्मी हो गए जिन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया जहां एक और महिला की मौत हो गई हालांकि आर्टिकल 15 एक अलग बलात्कार कांड पर आधारित फिल्म है लेकिन उन्नाव में ही ये दूसरा मामला हुआ है जहां इसी दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में बंद हैं बताया जाता है कि दिन में करीब एक बजे तेज तेज बारिश हो रही थी इसी दौरान लालगंज की ओर से जा रहे ट्रक और बरेली जा रही सफेद रंग की कार में टक्कर हो गई दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील की हालत नाजुक बताई जा रही है पीड़िता के चाचा रायबरेली जेल में बंद हैं। रविवार को ये सभी लोग उनसे मिलने जा रहे थे तभी एक मोड़ पर हुई टक्कर में कार के परकच्चे उड़ गए ट्रक का number UP seventy one eighty eight three double zero है लेकिन आगे पीछे नंबर प्लेट को दोनों ओर से ग्रीस से पोता गया था ताकि नंबर छिपा रहे अब यह किन कारणों से किया गया है आरटीओ के डर से या और कोई बात है यह पुलिस की जांच में सामने आएगा हालांकि एसपी सुनील कुमार सिंह मौके पर छानबीन कर रहे थे तब उनसे सवाल भी पूछा गया कि घटना के पीछे कोई और वजह है तो उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना लग रही है कारणों की जांच के लिए एक्सपर्ट की टीम